کلام پیش کیا جناب ملک سعیدی صاحب نے دوستو اس کے بعد ہمارے ایک مہمان کو بھی مجھے کہنا چاہیے وہ اس شہر میں پہلے سے یہاں رہے ہیں جی تو معذرت ان کے متعلق بتا رہا تھا کہ وہ یہاں کی محفلوں کی رونق رہے ہیں اور ہیں آج میری خوش قسمتی کی وہ تشریف لائی ہیں ان کے لیے میں نے لکھا ہے کہ سیدھی سادھی غزل وہ کہتے ہیں ہے متانت بھرا کلام ان کا دور ہے وہ ثقیل لفظوں سے سہل آساں صدا پیام ان کا جناب اصغر نقوی اصغر نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے آپ کو محسوس فرمائیں جناب اصغر نقوی صاحب جس ویسے پاس دور تو بہت زیادہ دور سے اتنا دور تو دور بول کے صرف چار گھنٹے کی ڈرائیور ہاں، ہاں، ہاں۔ دو بجن کے چار گھنٹے ہے ارادہ فقط ستانے کا ہے ارادہ فقط ستانے کا شوق سے بجلیاں شوق سے بجلیاں گرانے کا نا خدا نہیں ہوتی نا خدا نہیں ہوتی اب ارادہ ہے جانے جو تمہیں روز یاد کرتے ہیں جو تمہیں روز یاد کرتے ہیں شکریہ ان کو بھول شاعری آج ایک وسیلہ ہے آج ایک وسیلہ ہے اپنی خاصیت جتانے کا جو بھی ہجرت کرے مہاجر ہے جو بھی ہجرت کہے مہاجر ہے فرق کیا فرق کیا ہے نئے پرانے کا اس سے بہتر تو مشغلہ ہی نہیں اس سے بہتر تو مشغلہ ہی نہیں کام ہو جس کو کام آنے کا کام ہو جس کو کام آنے کا ان دریندوں کو کچھ نہیں درکار ان دریندوں کو کچھ نہیں درکار یہ ایک فتنہ ہے اس زمانے کا یہ ایک فتنہ ہے اس زمانے کا جو اصولوں پہ جان دیتا ہے جو اصولوں پہ جان دیتا ہے وہ ہے انسان صحیح گھرانے وہ ہے انسان صحیح اس سے پہلے دوسرے پر اسی طرح میں جو ہے میں مائک میں پلیز آواز نہیں آ رہی یہاں پیچھے مائک سے وہی مخلص تباہ و سادہ ہے وہی مخلص تباہ و سادہ ہے جس کو انا نہیں زیادہ ہے اپنی منزل کو پاؤں گا ایک دن اپنی منزل کو پاؤں گا ایک دن کتنا روشن میرا ارادہ ہے یہ اتنا روشن آیا کیوں کیوں نہ نہ نہ ہو ہو نفس نفس اپنا اپنا تو ساگر ہے اور نہ بادہ نہ تو ساگر ہے اور نہ بادہ ہے ہے تشدد تو راہ گمراہی ہے تشدد تو راہ گمراہی راز کی ہم اپنا زیادہ ہے راز کی ہم اپنا زیادہ ہے شرج و پھیلاتے ہیں زمانے میں شر جو پھیلاتے ہیں زمانے میں کیا یہ مسلط سے استفادہ شر جو پھیلاتے ہیں زمانے میں کیا یہ مسلط سے استفادہ ہے جس کے باعث ہو نسل نو گمراہ جس کے باعث ہو نسل نو گمراہ ایسا لیڈر شریف زیادہ ہے نہیں بخت نہیں بے فیض انسان چاہے پہنے بھی وہ لبادہ ہے اور لہٰذا نہیں انسان کی بھی اب پہچان واقعی نر ہے یا وہ مادہ ہے غیر کے واسطے میری نسرت کھلی باہیں ہیں دل کشادہ دل کشادہ میں نے غزل کے اپنا مقصد عید تو میرے واسطے ازغر ایک بہانہ ہے مسکرانے بہت خوبصورت مقتے کے ساتھ اختتام کیا جناب نقوی صاحب نے دوستو آج ہمارے پاس ایک اور مہمان یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں